Lekker in Amsterdam. Hi, we hebben er zin in. Daar zitten we dan. Lekker aan de gracht. Oh, het is heerlijk weer. Echt geweldig. Zo. Ja. Oh, het is echt genieten. Nog even voordat de show straks begint. Zo zitten ja. Ja. Foodie time. Super lekker. Vegetarische bitterballen. En nachos uit de oven. <laughs> Marie zit ook even alles vast te leggen. Snapchat! We zijn op weg, we zijn er bijna. Lekker gegeten. Pijntjes dronken in de zon. Was echt fantastisch. Daar moet het hebben er mega zin in. Ja, ik ben echt super benieuwd. ik ook. Ik wil zo graag weten hoe het is. Proost. Proost, bibbels. Altijd goed. Goed begin. Zeker. Dit is gewoon Superleuk. en dan daar heb je de care bar. Dat gaat allemaal over de verzorging van je haar. Dat gaan we zo ook nog doen. En dan daar is de color bar. Over welke kleur haar denk ik het beste bij past. En daar is de kettle. staat uitleg van wat waar te vinden is. Kun jij even openslaan? Plattegrondje. En over ook de producten die L'Oreal professioneel verkoopt. En waar we dus uiteindelijk ook een uh, eh, goodiebag. van krijgen. Ja. En we zijn natuurlijk... Nou, we zijn <laughs> ja. Daarom zijn we hier. Nee, <laughs> Dus eh, dat is ik leuk. Ik ik in de rij aansluiten. Thank you. laatste trends op het gebied van hair en fashion presenteren. Mag nog een groot applaus voor een fantastisch team van designers, modellen en de top hairstylisten van Nederland. gaan we nu nog doen? Naar de styling bar? Ja, lijkt me echt super leuk. Ik hoop dat er nog een plek is. Ja, ik hoop ook dat er plek is. Ja, dat ze niet zo heel lang meer hoeven te wachten. Ik ben wel benieuwd wat ze met ons haar gaan doen. Ja, ik ja. ook. Ja. ja. Wordt leuk. Zin in. Ja, ben benieuwd. ben benieuwd wat erin zit. Ik ook. Ik kan echt niet wachten om het uit te proberen. Ik kan ook niet echt. Eh, maar mijn voeten doen ook echt best wel zeer, want ze waren echt allebei... Oh, ik ga even de camera draaien. Nee, echt hakken. Allemaal, ja, alle twee op hakken. En het was echt best wel pijnlijk. Ik weet niet wat het is, maar... Eh, wel echt, wel echt een geslaagde avond. Dus ik ben wel heel erg blij. Ik ben echt super blij. Ja, heel erg. Ik had het niet willen missen. Als eerste naar de stylingsboot. Zodat <laughs> we daar niet uren hoeven te wachten. Inderdaad, gelijk door naar het populaire gedeelte, anders sta je heel lang in de wachtrij. Inderdaad. En uh, je hoeft geen alcohol van tevoren te drinken, want hier is genoeg uh, eh, bij. Meer dan genoeg drinken. Ja. <laughs> Eh, het maakt niet uit als je haar niet zo goed zit aan het eind van je werkdag als je hier komt. Want uiteindelijk zit het weer awesome. <laughs> Super mooi. Je krijgt allemaal mooie producten mee. Dus echt pure verwennerij. Zeker weten. Oké, nu lekker naar huis. Nou, waar zijn we nu beland? Starbucks. Starbucks. Het kon ook niet anders. Ja, helaas het gemist. was wel heel erg jammer. Ja, zeker. het was echt een vijf minuten nippertje, maar ja, wisten wij veel dat die trein dan vijf voor. En dat wij om ja, om het heel daar. <laughs> ja, dat is de reden om alsnog de Starbucks mee te nemen. Zeker weten. Ja. Dus ja, het is ook zo verslaafd om niet te zijn. Het is altijd zo lekker. <laughs> ja, het is wel een goede afsluiting van de avond. Ja, leuk. En wat, wat gaan we drinken? Wel even wat Oh. Caramel <laughs> macchiato. Met sojamelk. Super milieubewust. Nou, daar zitten we in de trein toch? Ja. Eindelijk. Ja, we <laughs> ben echt super moe. Het was echt wel heel leuk, maar uh, uiteindelijk ook wel vermoeiend. Ook wel vermoeiend, inderdaad. Ja, wel heel erg leuk. Het was wel jammer dat we die trein echt op vijf minuten hebben gemist. <laughs> Volgende keer even een soort van verbeterpuntje. Eerst checken hoe laat de trein gaat. <laughs> Daarna pas beslissen. zelf. Ja, precies. Daarna pas beslissen hoe laat we weggaan, zodat we op tijd zijn voor de trein. Het is ondertussen half 12. dus... Ja, ik ben al van de uur thuis en jij denkt om kwart voor twaalf. Zoiets inderdaad. En dan gaan we lopen en dan lekker slapen en morgen weer vroeg op voor werk. Ja, zeker. Morgen weer gewoon, gewoon aan het werk. Morgen is het vrijdag, dus daarna hebben we wel lekker weekend. Dus dat is heel prettig. Heerlijk. Maar dat is wel zeker allemaal waard. Zeker, ja. En nu ben ik echt benieuwd naar onze goodiebags. Nou, wacht, kun je je goodiebag gaan halen? Zeker. Laten zien wat we hebben gekregen. Natuurlijk eerst dan een leuk tasje. Oh ja. dan uh, eh, even de spullen een super lekkere shampoo, denk ik. Ja, die ruikt echt heel lekker. En hij is echt voor volume. Ja, ik heb die al geprobeerd. En natuurlijk ook een haarmasker. Oh, ook altijd bij puzzel. En even kijken. Oeh, wat Oh. Oeh, je hebt ook, wat is dat? Is dat een conditioner? Ja, leave-in conditioner. Oh, dat is fijn. Ook uitproberen. Heel erg fijn. En droogshampoo. Oh, top. Ik ben heel benieuwd En die fijn magazine. Oh, een magazine is dat? Top. Amazing. Amazing. Amazing. <laughs> ik ben benieuwd hoe aanwezig is. Ik ook. <laughs> ja, nou goed. Ja, voor jullie dan een eh, mooie afsluiter. Fijne avond. Fijne avond. We hebben echt veel plezier gehad. Het was echt Zeker. Wat was het vaker doen? Ja, was het allemaal waard. Doeg! En tot de volgende keer. Doei!